es un espacio en donde descubrí el dibujo como una forma de hacer terapia. A veces cuando las palabras no salen, un simple trazo hace la diferencia.